老公，我们现在在哪？我们在参观哪里？我们在那个电视台呢。哦，我们刚哦，还拿行李箱呢。对，因为就是。哎老公，这个不是那天看到的明星吗？哎，明星，明星，明星，哎，他有点，这个有点像你呢。啊，我明星脸呐，大家都这样说。啊，这个嘞，这个这个看起来有点像你。哎哎，这个是上次的明星啊，这个嘞。哎呀，怎么跟你老公，怎么跟你一样帅？ 真的吗？嘿，啊，你本人比较帅啦，老婆爱你，爱你。 <laughs>